Acá tenemos una manta, que es la manta que nos caracteriza, es la manta de cuando hemos ganado el referéndum del agua en Italia, y esto eh, fue hace siete años, eh, pero para nosotros continúa a ser el, el horizonte más importante porque no obstante que hemos ganado el referéndum, que 27 millones de personas votaron contra la privatización, eh, los gobiernos han venido después no ha aplicado lo que la gente ha decidido. Por eso que nosotros decimos que eh, se escribe agua y se lee democracia, porque al final a la gente, a mí me, interesó bloquear la privatización, pero al mismo tiempo queremos leyes que municipaliza que da la posibilidad al agua de ser gestionada de manera clara, eh, sin provechos eh, privados, a donde los recursos sean públicos, y donde eh, pueda eh, tener un acceso todos a este bien fundamental. Em, desde cuando hemos ganado, eh, hemos luchado también para que una ley fue, mm, fuera producida en el Parlamento. Nosotros mismos hemos recogido más de 500.000 firmas para poner una ley en el Parlamento porque lo permite la Constitución italiana por eso que nuestro movimiento es de lucha, de eh, muy fuerte, pero al mismo tiempo somos constitucionales, porque la única ley marco que existe en Italia, que se tiene que discutir sobre el agua, la ha producido el pueblo directamente, y no es una frase romántica, es una cosa concreta. Esta ley la hemos decidido, y e debatido y discutido en eh, más de 15 asambleas regionales, y eh, todavía ahora ¿no? Eh, el Parlamento no se anima a, eh, a discutirlo verdaderamente esta ley marco del agua. Ahora, nosotros esperamos que el nuevo gobierno que, que vino de las elecciones del 4 de marzo pueda hacer algo porque oficialmente ha dicho que quiere aprobar esta ley. nosotros esperamos que sea así, pero tenemos miedo porque hasta ahora Dice, cuando el perro te, te ha tocado, eh, todas las veces que veo un perro te pones problemas. Ahora que eh, eh, tenemos un encuentro con el, presidente de la Cámara de los Diputados, vamos a ver qué, qué hacen. pero la cosa importante es continuar a movilizarse porque también tener una una ley es importante, pero es también importante aplicarla. Eh, es importante que participe la gente porque la gente tampoco em, eh, tiene su deber, la gente tiene el deber el pueblo. El pueblo tiene el deber no solo de controlar, pero de participar porque hasta también las cosas públicas, si no son participadas de la gente, puede burocratizarse, puede, eh, decimos, no ser útil después de un tiempo a lo que hace la gente. Así que en esto estamos, continuamos a hacerlo eh, y tenemos experiencias como por ejemplo la de Uruguay, que no, que eh, tener una ley eh, no, es, seguridad de, de, aplicación de las cosas. Así que siempre decimos otra cosa, que nosotros mismos somos aguas y que la gente tendría que ocuparse del tema porque significaría ocuparse de sí mismo.